yonna twagala okubakulisa omwaka 2022 tekubadde mwangu 2022 kubadde mwaka muzibu 2022 gututwalidde mikwano gyaffe gututwalidde baganda baffe gututwalidde bakyala baffe gututwalidde ba... eh, nayogera ki nayogera ki naye twegayira katonda nti nno 2021 guleme okubeera ng'ogwo omwaka ogwe tuyiseemu 2022 uh, ah, buli muntu yenna gwe muyisiza bubi abantu baffe bakubiddwa amasasi ne bafa abalala batomeddwa zimumotoka ne babatta mu ngeri y'ekivandulo kale nno twegayira katonda ti nno n'okulonda kuno nga kugenda mu maaso tuwa ekisa tukuyitemu bulungi tuleme kufiirwa bulamu bwaffe nga ate byebyatwala gavumenti eno eri mu buyinza mu nsiko ate nga byebalwanirira byebigenda mu maaso mukulu tutambala emirundi olwala agenda kutunyonyola bingi nnyo okuli nekya omukulu mm. bobi wayini mm. lwaki bamutiika mu helikopta okumujja ekalangala ate ne bamutiikirwakewuwe ebyona mukulutamala emirundi byagenda okutunyonyola olunaku olwaleero ekyenkwebazaako mm. omwaka gwemukaaba muguyiseemu ekyokubiri akalulu tekakukubye <laughs> nga balala eh. nabagamba ekintu mm. nti waliwo omusajja yawandiika ekatabo mwana mm. mubaana bange sabimuwa literature simulabiimu <laughs> osanga bo ate bo bakutte kintu kiralakati omusajja bamuyita alekyamadi mm. alekyamadi yawandika akatabo the great ponds mm. bwokatunuli atudde yali awandika ku siriimu ono atuluma kati ebidiba vilagetribe bbiri zalwanira ebidiba mm. kakati ebidiba ebyo ebijja bigwamu obulwadde ebyenyanja byamu mm-hmm. ne bitta abeenu nga beenu n'abeenu bafu kakati ale ekyamadde n'akugamba ti abataka b'ekyalo eno mm-hmm. baatula ne bagamba bali be batuloze twabattira abantu baabwe nga tulwanira ebidiba mm-hmm. ne batereka delegation bagende bateegule kweta kutegula okutegula okwegayirira eh, mm. omutega okwetonda kakati mumugusasula yes gavana wabalowooza nti bajja kutujoga badduke mm. tekiriyo mm. yorupe atanapulimentayi mm-hmm. abandi bwebatuuka eri tebalonda delegeso eyabataka bagende ku kyalo ekiddako begayirire baba bagende ew'omwami kingi weeri bagenda okutuna mu lujja nga nemu mulimu kabbuli empya gyebava okuziikamu omuntu eh, nivuga nti abaana nga nabo bafangaffe bano bwetuzza okuteegula mhm. nabo bafangaki ngaffe bwetufa ngaffe bwetufa mhm. tye eh, nebatuuka ewakabaka weeri nabaga naffe mutujje mu kkubo naffe tubadde tujja nabe tujja kuteegula wamu <laughs> mhm. ekitegeeza oba si mmwe mutuloga nga naffe si tubaloga tutunule mu ngege eziri mu bidiba ali kyamudi yawandiika katabo the great poems bagenda okukebera mu ngege nga mwemuli era mwanange obutabo obwo singa obusoma today with the sober mind mm. obutabo obwo twabusomanga kuyita literature naye bwobusoma kati mu free time with an open mind obutabo bwakuteka abasajja bawandikanga ku lyo things bukulaga ebintu embeera kakati mu mukaaba covid obanga covid mungi nnyo wano ewamafuguli yeyaganira ddala attabaki attabaki covid zetuganye waali naye ekizibu nze kyesimanyi ewamafugulize siulyanganti jengo ekenya ataba medics naye covid wa uganda mukatamu namala okugamba nti katonda nga bweyagadde hmm. tesibikkiriza hmm. tewayinza kubaawo covid nga yetolera ku kitebe kyenaalimu kyokka mm. buli ewenaali mu offisi musomere mu yali agenda okuyisa sente bagigala nga balwadde am not saying that covid is not there but the mafia uses kubanga first of all hmm. gwe oludevelopinga symptoms oba mbagamba ate byenjogere tebebinvestigatin hmm. kabusenga yakwata omwana mu nevison ngaomwana oyo mulwadde wasima bamumanyi yes. namusinde kokavalinga omukolo gwa president nga atongoza obugali bwero bicycle hmm. the following day nebagamba new vision eragidde bakebere covid bazuula ono bweyatuma kiri ekitebe nebakiggala because money was going to go through secretariat kuyita waawo anti gwe bebakukebera era tebakubikeyalinga oba olina era bebakutweka mu nti ensibuka eyo nikinga otwalayo ani kakati nze nekibuzo kyembuuza mukulu tamale hmm. bobi wayine enaku zino bamuli bobi ekyo tugenda kiddako kakati ekyo kitegedde nkitegedde nti nabagamba nti waliwo covid omwirima gutwalengo owekimpatiira hmm. hmm. oyinza okunepangirako nekuba akatambi newewunya ganakasirikira ddampolovogentubatu kakati tegamba sikugamba nti covid taliyo covid gyali naye waliwo ayinza n'okufa nga talina covid nebamutuma covid nga bo kakati tenafiiriddwa omwana balabe ngendayo bo luli we baali babayolera nga baga nti ab'omuleediyo bonna bakola mu leediyo mubakebere they were looking targeting me tiyabadde nabo naye bamuyole nti naawe olina eh, nenkola kiriniki ewange <laughs> nti naffe tulina eh, kati kasa mm. bakwata ggwe tiolina naye nga mulimbi wabulimba gwate gwe bakebera n'amasanda gaffene eh. gamapaapaali nga mulimu covid nagenda nembategeera nga bategese mhm. pureziidenti museveni alina sente zagenda okuyisaewoomuntu mm. mu state house nebagaa nti mugambe bamukebere nemukubira essimu geetya edokita ewobajja dokita bamusanga ngaamukwese mhm. nagatukebire naye nga lyo sente zigenda okuyitirayo mm. so therefore me i don't rule out the covid is there naye tulina omwirima gutwale ngo abaganda bakugamba <laughs> eh, mm. nze wayi ayavoidi ebintu ebyo nti kakati egundi twafiirwa muwala waffe azalibwa nonunsereko nibagana nensereko oyo omwana mm. wa mwenyinaz nonsereko ali mukiku omwana wa mwenyina idid atende the valu kubanga bajja kwekwasa bajjaga nti onakulinanabwati owaabwe gwe bateze nakusiiga ekiredi e-, pepe nekuba akafaanayi bwekati naawe wabadde proximity siziika lwansonga eyo ye mbamanyi ajja kukulinaana olabaomutunulire engo eyo omanye nti engo hmm. naye emanye nti mujagalako ddeba lyayo engo bweba egenda okufa oba egudde mukyuma engo emanye okuluma okubuluma nedda ku bbali kino ekyuma ekikwata engoekijjamu yeeruma ekigere nekijjamu nebwama nerabaza okutegulula omutego <laughs> naye manye okwefuira omusayi gwayo gwonna eddiba nelifa can a leopard know that you are looking for a leopard skin yakijjawa akyekubuulira nti katonda alina ebintu amagezi ge yatonda netugesigaliza nti oyinza okusanga ekiyibulo ky'omusota ekikutegeeza omusota gwalimu negukadiiramu ate gwe nogiddukamu enyumba gusekana busesi tabeena embwa kati edduka ki sibadde ewuwano ebbanga lyonna mu biseera ebisinga obungi mu nyumba buli lwolwotanga omusota guba gwemuli mweguli snakes sleep with people lwolwotanga omusota ekiro nga gukuyitako oba gukolaki because the brain of a person remains working guba gubigulaba kubanga gwomusotagwomusota mm. kasita osirika bwoti gukuyitako because it is blind tegulaba tegulaba gutambula ku waves era omusajja mu majje ga kenya omanye abakenya balungi ennyo mm. banamawulire be kenya bokugerera amajje gaabo mm. bakuba omusajja we kenya agaa nti yali mundaki esotedde ne somalia <laughs> ne lijja nalyo linoonya kabugu nkuba etonyi ne lidda ku kabuutiye ne lyesinga omusajja gandi nazibiriza buzibizi waayi making a noise is not allowed in the camp, especially at night. Shooting it. I just closed my eyes mm-hmm. and in the morning it uncoiled itself and left. omusajja ali kubunke omusota ogunakutema gulira mita nya nikukwetegekera eh. era kyobulaba omuganda akugamba nti owekalungu wuuyo mwena nemwerinnya kagere waayo esaasi yeezi olwo omusota buli oguwulira atambula ku kibuto kyago gutabula obusagwa so if you step on your gundi mutakola steps it works out eh, africans hmm. basula n'ebisolo bino tigwe nze nemiso yange naye omuganda miso ye kusula nankoko dabisolo mu nyumba eh, ekintu kyonna ekiyise ebweru enkoko ekuoh oh, Mm. omanyi wali akoze eki ayitawo e, zembuzi zikuba matu ente zifuuwa ngaolwaliwoayitaaintelligence thats why the baganda used to sleep african slept with the animals kakati mmwe ekibakola obuli abantu babulijjo you don't raise questions nga mufaananga abasajja bali abagenda bateegule bali nga nabali bategeka kuteegula eno ekihelp to them to find out nti ebidiba byebyalimu ekizibu nebafuna solution nebafuna solution nti ebidiba biri polluted the great ponds alekyamati kati mutuli omwana oyo abadde ayimba radio yes. radio nagamba baleera tibuzibe radio bwe yafa misiri yasire mm. yagenda kulambula nyumba ye yes. batuukayo nebagenda mu bbaala entebe nibatandika okunywamu oli eyamukuba yamukuba omutwe ku hard place enkokoto ekitegeeza yali yalabawo dda walina omukuba walina omukuba hmm. what happened omutwe gwayt andi nkubuulira bajja ne bajja n'enguyi ze bazirogereko enguyi zimu yayimbiranga bazitwala tebakwat nengama muganda we mbakukubira ebiwo mwenda njogere omuzimu gubakuba ebigo mwenda tebadda nti balokole abatwala engoye engoye zebitubiri omwenda bazitwala abantu nga balogo teke mutumi naye abantu bano babulwaki batya nnyo okutta <laughs> nibagamba yoyomye <laughs> mulaba eyotutta engoye bwebaba ebigo mwenda ku siteegi nengoye azikomye waliwo omuntu omuyambuuza nti nno naye enkumi satu zewabasaba zisobola okuloga omuntu ezimutta eh, ezivumula zenyingi eziroga ntono ezivumula zezibayimbangako nti waliwo omusawo omuganda atwala emiliyoni oyo mufere eri teriba ddogo omulogo taba mukozi wa ssente omulogo yenyumiriza ku kubaalo ze ne basse waliwo omusajja abanga ayina eh, eh, ekitambo waliwo omusajja omuli wabafu hmm. oba omukazi omuli wabafu ye ateekako birango naalya emmere kumanya wakati e- <laughs> mwe eh. nze kyemba mbasekerera eh. feri yatuekisamini mm. is it ebidiba mm. or is it witchcraft thats where you fail to understand mm. yesu toyogedde nti bamuzaata bonna kakati nkugamba muzaata yafa kaliisa naafa akasajja kabugedde nekalemera kumuzaata mm. antir lebatubulya nti abekibuli bafunye mumotoka nti naba abekibuli museveni yabawadde mumotoka kakadde if am going to investigate nsobola okukolesa tab akasajja kabugedde bali kwogeza naye ddala kiki ekibadde kitta abasajja abo abasiraanikubuulira nti question ebidiba byebirimu obutwa oba kiki you people you don't question Hmm. nti tukita chronological event eh, immediately Mozart died before Mozart died Booked was reporting a fierce battle between Mozart and his wife mm. as they usually do mm. Booked kulaga tulumba olwasa omukazi wavudde ku musajja era n'akulaga tikasiwuukira banne bagagga banne banyiivu nnyo olw'okubanga omulambo gwakasiwukira kwagenze ku pikup bokedde yomu nakulaga ti ate emotoka yalinye kasiwukira kati omuteteme gulinyiseeko motoka gusesebuka gwonna negugwawo byumbi akasajja ako byombi bituufu kyova labalala akalamudde bulungi akalamuzisa bukambwe kekwesi kakati ffe tubitegeera tesobaya mu dangeras mm. nababuuza nti howcome ti omuntu yenna afudde omusajja bwafa kasiibuukira mukazi we yakwatibwa nsenga bwafa kakazi kakatoke kakwatibwa my wife has killed me ani yaliyo wamawuli ekyeyaliyo anti nsenga bamusanga akyali mwakasankubuulira hmm. omukazi namuteeka mu motoka nakugaa nti walina kesi hmm. musajja yawandika yali mungabo hmm. baawaabira omukazi yawandika for defamation omukazi yatta baawe bwamutta yamuleese abatemu mm. makindi mm. namuvuga namutuusa ensambya namunyenyako nga mulamu nava ensambya namutuusa enamirembe nga mulamu mm-hmm. navuga emotoka efiira ku ddwaliro e-, egendi erubaga mm-hmm. at that time sidi yali sidi bwayambalanga bumala kibwayiro mhm. obusajja bwabulabako mm. obwa saidi mm. obuyina endali buti mm. babuli kuluti nga nganga bwonna saidi nga toyinza giwona maidota akulunfu ewunya ah, yafa dda okuva ku bwalansi copol okutuuka ku bwa copol you had to investigate your case mm -hmm. okuva ku bwakopolo okutuuka ku bwa sagent ate nga bazikola bulungi nnyoemisango batunda mitundi emisango batundaate kizibu anti buli omu ayagala kuvuga motoka buli omu ayagala kawundo tekakati kiba kisigalidde kuffe eyo sawuli yako era bakyanonyereza misango bano nkugamba nti gundi ono dokita kiyenje hmm. yajja nasa yalimba mukazi we ndi ŋezi nzizeyo mwabusweri hmm. bwatuuka mukkuba nakamamulade munyumba omukazi hmm. najja nomusajja we nebasula nga badigidde ekiro kyonna dismanmwali munju in the mhm. morning baba banywa kyayi kinji nafuluma nemundu waidentikirizibwa eh, kyekyamusa mukyalawe ah, ah. kolo teyamutta yali yagala tukonfamu bwe bakwata hmm. eyatta robina batuga nti abadde wa local defense era basajja bazze babuuza laptop bajemu information bali bagala information hmm. kakati tunulira two things n bijja kujja mumaaso olabaabaddukanaebijja kujja mu miseera bino nga gavumenti ekyaliko ku gavumenti nemugaa nti bagambanga nti museveni oba gyali ayingirize yayingira abalanga yesu bamulabamu so weneva society goes tufuna kyetuyita potikagin hmm. abantu bwe babuli okukola omukazi bwabula emmere gyafumba addeyo mumuwata nakebirakebirerebiryasigalayo sente nga zikubuza ofuuza amakootiwo olaba mulimu akantu naye ate nga nebo yali egenda mutuoku wamala gikolaki gikebera kakati with museveni's rehabilitating of the country mm. what will they use anti tujja kuddamu ebyo to investigate old cases bakwate ono bakole batya kakati hmm. what was strange nti omukazi oyo robina hmm. yamala emyezi mukaaga nga mu nyumba yitemuli masanyalazi lwaki anti anti question kyali kisinga kumbega owa saidi because robina new that her husband yeah, in a technology the hairs yeah the hairs you know yali nyumba ye jibaginga ngajiteka mu camera za bulingi being an educated woman mm. yete yagamba nti muri muchi mama yembe yes. as these people say mm. yakasaja kaina mama yembe mm. chamani wafuira <laughs> kai chamani wafuwe chote na mutenga agamba mm. akasaja tikaina mama yembe akasajja tekalina bidandi mwe munketta nemukubira ekimulimuga nti bwanakisekulo omanyi mukwano gwange ntikisekuloliwafuekyotera eh, eh. nti abasajja abo bajja nerikoda mwanda we yabakebere mu pajama mhm. n'abafuuza mu pajama nasanga mulikoda aa ah, ah. eh. anti nga kasolo abifuna byebateesa mu meeting kasolo abifuna mm. kaketi nemuga nti era meeting gyemwateseza yabaddemu kyonna kino era kasolo yagifunye bafungule enyuma <laughs> bajja nazo mu nyuma <laughs> nga ye tasobola kukkiriza mm. nti missa erina tekinologi ekukwata wivyowa crips abasajja bajana abekenya bajenoonye mashini yababula abasajja beburundi bajja wano bajenoonye yababula mm. abamilitary intelligence bajinyonyeza emyaka mukaaga yababula emyezi mukaaga mm. abarasia ne babagaa nti eyo eyo machine tugirina tusobola ogibaguza but its very expensive two it requires a highly intelligent person kwemutalina mugwanga temumuyina kakatiokugikukwasa basinzirakati nkugamba mm-hmm. nti ekyo kyabalema okutegeera why did this woman a prominent lawyer did not have power in his house he knew she knew tibaawe yamubulyanga ebiri munyumba being educated nategala simayembe enyumba nagijjako amasanyalaze siri tunuulira inene marakesi bakubuulira marakesi mhm. the person who died knows his killers omufu yategeera abamuse this is why mu europokati mu america emunyizo bazijjako yimegiyomuntu gwasembeyo okulaba emala 24mumugerere mulowooza nti abatutta amaaso balogo naye baba bagenzebaaaffe aba basomanga ffe hmm. ecriminal yaleke kabega toyinamukwatira mu madda amanyi emisango gyasinze ingredients of madda omulamuzi asinzirako ki inmenecesecumstance evidence ngono omusajja kino ekisajja ekyali ekyawe simanyi kyeyigamba tegawalana kyali mm, mm, mm. tekyasoma ngaomusajja akimanyi tekyasoma nikyesimba kuba kyamanibwa five omusajja mm-hmm. najja akademic pepasi zakyo mm-hmm. bamukwata bamutya luweero musajja yakuba esimu nakubira mukazi we twejja kuddamu kundaba bansudde mukinya kyafuuti kumi natano mulimu emisoto naye raba omulamuzi wa uganda nakola ekitasoboka ekisajja kyali ku beiru kikimani kya five kyalina kyankwanzi kakati omulamuzi naluulimba nti amusindise ku death how can you sentence a person to death in absensia tekisoboka nga babayita nobaita nagamba nti gwe beiro yaliimujeeko ekisajja bakibuulira kyankwanzi nti omulamuzi asaza omusango ogukusinza akusindise ku mumada kyatema butemi tikidda nga mukulabika nti ebyo bikolawa where do you find a judge who can sentence you in absensia beebi gyasooka okugjawo nebakuzaayo abalamuzi abamanyi nokugamba ninkusalidde fulaide ndikuta kumande nenerowooza kakati ono omusajja nabagamba timu abaganda timubala sibufu naye bamusibanga ono sibufu ate yaliwasi wabwereere kutwala bintu bye era kabukedde kakuba nekakuba obugagga bwa sibufu nekakuba obugagga bwa sibufu kuba bwagala buwaabe esivo e-, obugagga bwe babukwate nayeebalikanyweaakationo ate yatomera emotoka yomulenzi eh, yatambula nagenda mwakyoyatta akena eh, hmm. eh, hmm. yomulamuzi yamugambaki omulamuzi bombi yabaluulinga yasooka kuluulingakoona omulenzi omuwala teyamuluulingaanti ayagala reaction yabano amawulire gonna nga magule weyajja kuvaayo bajja mumota yatambula nagenda nebakuba mawulire nti biriyo bunmutka ku cbs raba yagundi yali awoza egyenkoko fe tuba tumanyi isidown and analyze ti why has he not sentence the second accused he wanted to judge naye nga amawulire gaguliddwa dda ne mafiya buli kintu kyona ekiyingi kubanga mwetemulina detecta gyowa problem you don't have a detector tekakati ffe ebyo tubitegeera nti kati toddira noddira omukazi n'omukoponaana nti yasse bbaawe you create a virtue in the management of assets omukazi aba afudde omusajja mufu omukazi eyali baddalabira ebintu byabba ate ne famiry ozitemamu n'abaana obatemamu gunnogibba nakatabo kayonkano kayero times manya obwo obwana obwo bwanereega obwo hmm. obuvubuka obwo bwaleeta mu gavumenti ngaoyo tumwebaze nga minisita yinformation yayina okwapuluvinga ebirango byonna ebifuluma they were targeting my magazine eh. yes nga tewakyali genziya kirango kyonna naye olwokuba nina abantu banyi mikwano gyange hmm. nabagamba mugifuula efeature stud gundi era mumpe nebagaa nti omukazi nga yafumbiddwa nga yasigadde ayagala omulenzi we abula we basinkana tibabulwa tikisoboka kakati akatabo kankana okalaba mukazini yange mm. ekulaga nti basooka ne batwisinga nga mubozi yavuma yeyewereraani mm, mm. ensi yonna nekirowooza bwete nzalina amagezi mu mutwe nembagamba bano bagala kutta bobi wayi bawayirize mubozi kubanga baletawo olutalo wakati awo Mm, nti ne bwonowangula tujja kuwa buyinza kakati bano bwe tebabimanyi bano bibabala nti the public is opinionated to believe nti ono yagala okuttaani yayagala okutta bobi wine era nabagamba nti bobi wine tiyagasi guba mukuba wanjawulo ali selekitive kati pulezidentkyogamba nti yesi mukambwe pulezidenti okuvala yaddira mutabani we namuokulya special forces efujjo lyokuba bobi wine bamweddeko nerikopita nakomako Ah, hmm. hmm. yagenda muamerica nabagamba tibabugatolese muserikale nomuntu ate ndetiraki mwe munonya okunzita munkume sijja kujja namusirika ah, ah. kaso yagenda mu un nabagamba nti munkume mwe eno magazini yange eri ku luguudo afsurvived magazini yange erimaze emyaka mingi era nkubuulira nti bagenda kuwa badiso bagiso baresigning office abaani waliwo ati ate bwe balina list yaabwe efulumira mubukedde yefulumira mubukedde hmm. hmm. yaba n'abaana abagala okudominatinga palamenti kakati ate museveni gina emitwalo asatu geyagenza agaba buli yero sigugaibya facilitation byabwe era president agabye sente akimanyi nti museveni election can be nalified olabe museveni agaba sente olabirako nomisinga abantuyesigaabantu be what i said that was wrong mwenga mugambye nti 35 billion mugenda ziwa bantu bantu bamwe hmm. ate ogaana otya bobi waini aba bomuleeta sente atinkubulirasonga ye hmm. bobi waini baali badde bamubuuza ozijewa kuba mukazi wange ayinza okuba nga ayina papalensibe bagagga mm. nagula emotoka empya if you tell me that ye yagimpadde nga gift i can understand salisi waka ya decent nesanga nga ofumbye enkoko nanyama mulimu anzanyira mumalala ah, byakola byevaluatinga akolaki naye olwobunafu obwavu <laughs> omusajja yaga nti mama gundi ayiiya no how ayiyaaiyaatwalira obwerekatikirizo eh, yina mukoddomiwo anti era kikyo kubanga wanonatwagobazanyira obwerere uh-huh. nga talesionaka uh-huh. ono bwaleeta enkoko lwaki tewebakakati gwe bazanyira obwerere omanye nti hmm. mu bintu byobwezi bino hmm. omukazi ewomutawaana wy hmm. omukazi aleeta omwana olubuto olutalulu omusajja yajja agendayo nga bwe yagenza akimanziku nasiri aleetayo omwana mu lubutoaakusambiremu <laughs> toyina bwotekikolakyenkubuulira nti obanga okukkiriza obwavu hmm. obufune yakuzanyiramu gwe bufune bakuzanyiremu naye kitegeere nti ajja kuleeta n'abaana abatali babo era nti ngenda nempuulya stories oli nagamba nti omwana omulenzi yakulira bweru nafunyisa banyina olubuto tabawaawo baba bakizaala mubuzaazitabawaawo eh, oyinza okusanga mufamiry nga mwenna muli bagezi nga mulimu omusiru kale oyo omuka tumukkirize nembizza erina akaana keeryakomukolo newali wati okwagawalira ddala <laughs> nebulya bwonna yes kakati nze mbagamba ti politics ono nze katonda nyambye hmm. pologulaamu zange baziiganya nebaziiganya nezilemeraku mmwe nazifuola ez'abantu ekyokubiri nze sizanyirwako nkutunule nemmanya nti ojja kutomera because i'm not seeing this politics for the first time mm. politics ono simulabye bulabi ate mwekambabuulire pulezidenti bwaba takoze ku mukodomi woyo ne banne buno buntu yapusi baani hmm. ate mujja kufuna eliminations kuba abantu kasa bajja ne bayimba esingaso mu maaki ne balowooza nti eggwanga lyabo waliwo akatambi kenkubye nga bakulagira ddala nti eggwanga lyabokatiundi alina okugenda ono omusajja eyattiddwa omuzanyi w'ebikonde eh. pureezidenti yageza n'agamba ti nno babadde bamwetaaga eh. naye nadduka nattibwa naye kyembuuza pureezidenti hmm. kyatanamanya oba museveni tesemunenyenyi waayo mhm. museveni zotya mafiya naye nti omwenzi totegeera mwenzi omufere atali mufegoloza babatya omukazi namusanga alina masters degree omukazi alina essomero headmistress omukazi amanyiganye ne president museveni yamutereko nessomero lyesene nga bano abafere bamupi bano bokolera endagano sente nebaziba bapast hmm. nakugaa nti ngenda zisabira mirundi tunvumaonti kati theamasibyero abuse of trust mm. pasnasubimiko nekkiriza nekanisa bagigale sheeke bamukubama bamukwate anti bwekyebakukola ojja mu caki pasita ayogera ku kituuti nagandi mumanyi ayina poloti ayina enyumba gyatunda ajje njisabire esobole okutambula kozinga ababbi abayina kakati gwe nojja akusabire poloti eriruda nomuwadde zeros kakati bwomuwaditeero mu kampu yaabwe bo ne bafuna omuntu nti buloka waawe egindi yaani najja ewuwo nagabanga mbi yonapoloti gyotunda atubisono gwolowooza ani akikoze kakati bwogenda wembasasirira how can you give me 400 million even me 2 million or 3 million must be banked kitufu why do i not go to the bank notekawo sente zange neŋŋenda nga maze ziteeka ku akawunti and then i plan after getting the money nyeko nozileta mu kisawu nazileta mu kisawu bayizo sikuwa lwagulu nyo bayizo kola chi kati bwe mara kuwa sente ezo mu kisawu pasa naku besimu obashere yesu andaka wano tisente ozifunye otunzi zileti wano nga tona gendaka endagaano bali bagisigaziza but you don't know mbalaga ebyuma byange naye mbalaga nti laba pasta bwe yakubira esaawa zito mm -hmm. nono nolaba connection eya paso oba sheke nono kwoyita buloka bwebakwatagana kakati hmm. abantu baffe there must be a law ngaomusomesa ono bwe mumuvunaana okufunyisa abaana basomesa olubuto out of morals temugamba nti abasomesa babakuba empiso temugamba nti abasomesa basomeseza mu jjuba nedda mukanzu hmm. <laughs> abaana babawala bimulaba inimenekese hmm. hmm. okuva ku saawa munaana okutuuka e saa kumi abo abaana abawala tebaba nambale ah, bamanyi okubisa abasomesa swiki eh, eh. nze nasomesaako mhm. kibula nti abasomesa abagezi notisibazibawa bali mabega wa kibiina bebajjuula abo abaana abo abawala bemulaba kakati famiry enyingi zirinako abootongo kakati nika gyemunkubiridde temutegedde oba kotoni obaani emutakuza be kyebakola kuzijjamu ngemufukidde ekizibu yetakula kubanga type ya nika naki naki tekoresponsinze na sikini ye kati obudde okasaze ola munaana nga ajjamu bakunamira abasomesa abasajja mubabuuzi abasomesa basomesa batadde obutambala mu nsawo gwano kiseera kizibu eh. kakati ye weasumu nti oli musajja mukulu Mm. gwe twakukwasa wafuuka palenti ngaffe abaganda bwetugamba kakati eyasikira muganda wange mm. neyasikira kitange nebwaba muzukulu ajafuukakiaweinga you have reached a level of, naki kyekirwa subisa nti omulamuzi abakyayi nabo bemulaba bebakola wiigi zabalamuzi hmm. eh, baziyeya twapia nodman galubindi era bakyayina bebaziyeya emyaka enkumi biri mitano egiisi bakusabye omusango nga tebakulaba alemeku okwatiwakisa kakati mu 16 68 queen mary naafa ebungereza hmm. nebalagira abalamuzi bakungubage kwekwambala ebyo byebambala wa biwiigi ebyo biwiigi byandiga nga ate babanga babyanise kumusana aba wano bakyakungubaga bagiita tradition those colors abalamuzi bano zebambala weare introducing britain kakati kyenjagala ensonga eh, yange tuwagimazeeyo eya eh. eh, puresidenti okugamba nti abasajja bano bakubye omukubiwgenderedde nti puresidenti museveni tanamanya nti waliwo elimination mothers hmm. ti omusajja ono kati mu bantu ba bobi wayini batandise okwerimira ekinga ebyo babadde bakola nabo abantu bangi abafiira mu butukulu bwa poliisi nga babbi bannaabo abali gundi era nali njagala kukigamba gundi byabasaijja oyo akulira amakomera lwe baali bagenda okutta nakyobe abatemu baatula mu miti ne bagatukozesa esobi ne bagasobi mukozi mulungi naye akubirayo tugende eruzira tujje okanyangula ate omuntu addeyo basiriokira babajja mu makomera kakati how if it is done kubasirirakuga nti basajja abeerayo tabeerayo eh, babajjayo ti kakati how kamera ne bwezikwata kamera ne bwezikukwata omusajja ali eruzira nakirabako kajjansi hmm. omwana wa mukwano gwange bamwyita luwemba ayina kastegi kakulya kaboda hmm. nebamutegeera baserikale bekajanze nti ayina sente nebamukwata nebamusobamukomera bamubbe bamulyako bukaddoyali aguze boda embi mukiro ekyo newabeerawo obubbe munaabo omulala naleeta omukazi gebaga nti babbye nga tanategeera naga nti omuvuka weeri nabaga nti datumukwate naye omuvuka oyo mukazi amulumiriza when the boy was in custody eh! <laughs> ebintu nakyo kiri awo mu kiosi how could this man sneak out of your police cell to conduct egundi erobaobubbi naye nga bamuzingiziza kati ku stage oko balinako abantu ekiri eh, ekajansi ku polisi ekiri eh, ekatwe eh? ekyo kisakiregula nekimala kyevuunika obubi bwe ekajansi tewasigala omuserikale nomu ne buwinipoti babwoja ba abantu babatamwatta waliwo n'omuvubuka omulala bamwyita silive abadde abeera kasubi wano naye bajja mu katale nebamukwata nebamutwala naguno kujjw atamanyiddwa waali naye kati pureezidenti ebintu ngaebyo tebimonoone tikakati oyo hmm. omuvubuka oyo balina bye bamukozesa ngaali wa bobi wayini babadde balina okumutta obutamutuusa wa museveni ono omukubi webikonde omukubi webikonde kubanga pureezidenti adamu yise eh, ate nze nasoose kulowooza waliwo omukubi webikonde owesembabule hmm. pureezidenti bwe yalagira bamuwe ne bazibba ekitegeeza pulezidenti bwakuwa sente nebazibatolondoola nti nta pulezidenti yampise nabagana tera okwatira trend nti kawensi yayina kulaba pulezidenti kutyozire bamutafulaid gundi ono gundi bamulemesa ono owemwaluwa omusajja ze nemwaluwa nemye okulaba mwemulowooza nti nze mulaba nnyo mhm. yali wakumulaba nti bwewali wabulayo ebbanga tonamuteteka ah, mbabuulire okumanya mumyeso ekola bayina bodaboda bagateezi satu bodaboda hmm. nebakolamu emu nebakwata bodaboda etomanya originalite yayo webazikyusiza mumanyiwo kakati kambuuzi ekitegeeza nti abantu abali ku lusagirirwa president bebatta abantu mafia einamu infiltrated mafia eina buli wamu when the president tells me nti ayagala kundaba nsula waffe mu ssaba sinza okusula kamp <laughs> zenva ku makya <laughs> nogende wa puresidenti ate sinywa nakyayi naki kuba these people after 35 years mm. even the criminals have grown yes. tentacles mm. yes kakati bobi wayini yabawona atya ani kakati bobi wayini ekyamuyamba bobi wayini yaliwaabwe kubanga kati yatuka nokwambala bulletproof mm. bobi wayini batuula mu meeting nebakiriziganya gwe besige tujja kwesimbawo ono omusajja tumulumyerumye tumuwiikenezi hmm. kati omuwangula sijetwagala omanyi sulemaani ekyasooka okutegeera nti sulemaani mufu hmm. zaali nkuyege sulemaani yasirikira ku nemulondo bwani kakati ebisolo byonna sulemaani yayogeranga n'ebinyonyi ngaategeera ennimi zaabyo hmm. sulemaani bwatuulaku namulondo ye nasirika tebategera nti afudde ukuduse suleimaani afudde enkuyigiziza bulira ebisolo ebira n'ebinyonyimufu ebaka mwabasirumu mutegeere nti suleimaani afudde nti twamulumyerumyedde ebigere takyuka enkuyege zategeera nti awo waliobuzibu suleimaani kyembagamba nti enswera ensiru yegenda n'omulambo kubanga erina okutegeera nti ono bulijjo bwembadde muzungirako abadde angoba ono nga tangoba ono nga tayimiriddeono mulala bafaananya feesi <laughs> kagati abo abasajja hmm. theymonito ne museveni appointment zakola mugundi mwebazirabira mu vetingi nabaga nti bwebamala okulaba erinnya lyomuva eki olinakubira essimu mr mirundi awayu amukesa didnt i tell you that we have an assignment for you obviously onakukkiriza hmm. omumanyi nzenzeka nzeamba omuntu mulumbe nti sikumanyi ayogera tomanyi sikumanyi enkuba kegana okutonya hmm. oba olikojjange lwaki onkola pazo hmm. sikumanyi kale nze kasitombuuza ebyo ebyokumpaaso bini